crianças são o melhor caminho. Vê o que é a Sofia, o recado da música da Sofia. Zum, zum, zum, zum, zum, o mosquito está voando, ele quer qualquer um. Zum, zum, zum, zum, zum. Sem fugir, sem parar, sem vacilar, o mosquito a patrulha chegou e o medo acabou. O mosquito tem que fugir. E água para vamos deixar. Água para vamos deixar. E as garrafas vamos tapar. E, e os capas vamos virar. Zum, zum, zum, zum, zum. Até amanhã, gente boa.